ons kyk op die oomblik da wat beteken dit om gereed te wees vir die ewigheid. En die vraag is, is jy seker dat as die Here vanaand kom op die wolke dat jy gereed is dat hy jou kan kom haal? Is jy gereed om die Here te ontmoet? Ons het daaroor gepraat die vorige kere. Ons het gepraat oor die belangrikheid daarvan om seker te wees dat jy 'n kind van die Here is en dat jy oortuig is dat jy op pad hemel toe is. Ek wil by hierdie geleentheid stil staan by Jesus se lewe op aarde wat vir ons iets van God se hart kom wys het. Kom wys het dat God sondaars liefhet. En dat die evangelie eintlik gaan oor sonde verlossing van sonde en dankbaarheid oor die verlossing van my sonde. En dan sien ons juis hoe die vyand deur al die tye probeer het om hierdie ding te af te water. Sonde is nie meer so duidelik, is nie meer so gevaarlik, is nie meer so erg, so strafbaar, so teen God nie. Ek sien in die Bybel is daar byvoorbeeld die Fariseërs se godsdiens wat bestaan uit ja, hulle is teen sondaars, maar blind vir hulle eie sonde. Glo dat hulle in die hemel gaan kom deur hulle godsdienstigheid en goeie werke. Die probleem wat ons met die hervorming gesien het wat uitgelig is om te sê dat dit help nie ons doen allerlei godsdienstige dade en ons kom uit hierdie tradisie waaraan ons gewoond is om sekere godsdienstige dinge te doen en dan glo ons sal ons hemel toe gaan as ons net uh die doopwater het of as ons net die onsse Vader op elke trappie uh, by die Sint Pieters uh, kathedraal gebid het of as ons dit gedoen het en almoses gegee het en goeie werke gedoen het dan gaan ons hemel toe ons doen dinge Ons red onsself. Ons verlos onsself. Die Bybelse boodskap is presies die teenoorgestelde. Ons is sondaars. Ons kan nie ons aan ons hare uit hierdie sondeput self optrek nie. Ons kan nie onsself verlos nie. Daarom is vergifnis en verlossing alleen by Jesus Christus. Wat het die fariseërs geglo? Ja, hulle was teen sonde, Dit was baie duidelik dat jy meng nie met sondige mense nie. Die tollenaars het hulle verag. Hulle wou nie met hulle meng nie, wou nie met hulle praat nie. Hulle sou my net besoedel. Hulle is bekend as die sondaars. Selfe met prostituie, selfe met mense wat nie net oneerlik was met geld nie, maar 'n uh, onsedelike, vuil lewe gelei het wat nie kerklike mense was nie. Van hulle het die fariseërs hulle afgeskei. As hulle byvoorbeeld dorp toe sou gaan, dan sou hulle na die tyd omdat hulle dalk teen van hierdie sondaars geskuur het daar in die gangetjie of daar in die tou by die winkel waar hulle gekoop het, uh, dan het hulle 'n reinigingsseremonie gehad om hulle self net weer skoon te kry van die onreinheid van die mense hier rondom hulle, die sondaars wat hulle sou besoedel. En dan sou hierdie uiterlike ritueel sou my dan skoon maak en my weer reinig. En dis hoekom Jesus met hulle gepraat het. Julle is so bekommerd oor die skoonmaak van die skottels met hierdie reinigingsrituele en die koppies en die bekers en alles. Julle julle reinig dit seremonieel, maar julle verstaan nie dat hoe julle hier uit drink en hoe julle eet en hoe julle saam fees vier en partytjies hou, dis waar die onreinheid vandaan kom. Dis waar julle besoedel word. Julle is bekommerd om van buite af mooi te lyk. Julle trek hierdie godsdienstige klere aan met al hierdie tossels en al hierdie serpe en en en hierdie uiterlike voorgee, maar julle besef nie dat julle van buite af mooi godsdienstig lyk, maar van binne onrein is. Julle is soos witgepleisterde grafte. Julle lyk van buite af baie godsdienstig, maar van binne is julle net so 'n graf. Julle is vol onreinheid. Julle bou hierdie pragtige monumente en dan net is daar binnekant is die graf van so en so. En hierdie pragtige wit gepleisterde monument blink in die in die son. En almal sien dit raak en sê dis so en so 'n graf. Maar eintlik is hierdie glad nie mooi en glad nie uh, besonders nie, want kyk binnekant, dis vol dood en vol onreinheid. Dis die fariseërs se lewe gewees. Hulle het nie gemeng met die sondaars, die tollenaars en die hoereerders en die die prostituie nie. Hulle het hulle verag. Hulle het hierdie mense nie saam met hulle geëet nie. Petrus self het in hierdie stryd beland toe hy met die nie-Jode gemeng het en hulle Christene geword het en mag 'n mens nou in hulle huise kom en mag jy uh, van hulle kos eet en en Paulus het met die stryd oor die afgodediens en die vleis wat aan hulle gewy is hierdie stryd oor wat maak jou rein en wat maak jou onrein en dat Jesus verduidelik dit is nie dit wat jy eet en wat jy inkry nie dis dis dis dit word weer uitgewerp. Dit is nie wat jou rein of onrein maak nie, maar dis eintlik wat in jou hart is en in jou gedagtes is. Dis wat jou onrein maak. Dis wat jou vuil maak. So daarom die fariseërs het het goed gelewe. Hulle het voorbeelde gelewe. Hulle het godsdienstige gelewe. Hulle het met 'n beul voor hulle uit, hulle tiende gevat, hulle beeste en skape en bokke gevat na die tempel toe dat almal kon sien, blaas 'n bassein voor jou uit en vertel vir almal hoe godsdienstig jy is. Sorg dat jy op die hoek van die straat is op die gebedstyd dat almal kan sien hoe jy bid. En draai al hierdie uh, eh, gewade en dat almal moet vir jou rabbi sê, jy moet geëer word en jy moet titel sê en jy moet belangrik wees in mense se oë. Dit maak jou gereed vir die vir die hemel. En weet jy, as 'n mens gaan kyk hoe dat Jesus eintlik vir die Fariseërs sê, julle is blind. Julle sien nie raak julle eie sonde nie. Julle sien nie raak hoe dat julle uiterlik mooi lyk vir mense, maar hoe julle van binne eintlik geestelik dood is soos 'n graf en hoe julle onrein is van binne. Dis die God van die Fariseërs wat gedink het hulle is reg. Jesus het hulle gewaarsku en gesê moenie dink dat jy net Here Here sê en in die hemel sal ingaan nie. Jesus het vertel van hierdie man wat so mooi gebid het in die tempel. Hierdie fariseer wat so voorbeeldige lewe het en gesê het hy is nie soos diegene nie en hy hou hom weg van hierdie bedrieërs en hy hy meng nie met hierdie mense wat so oneerlik leef nie en hierdie tollenaars wat so skelm is met geld en soveel bedrog pleeg nie. Nee, hy is nie soos hierdie mense wat onsedelik is en soos hierdie mense wat liefdeloos is en en so losbandig lewe nie. Nee, hy is nie so nie. En dan sê Jesus met al sy mooi voorbeeldige godsdienstigheid het hy onregverdig huis toe gegaan. Gaan lees Lukas 18. En dan hoe hierdie ander man daar kom staan het en op sy bors geslaan het en gesê het: "Here, wees my sondaar genadig." Hierdie tollenaar wat die fariseer nie meer wou meng nie en wat op hom neergesien het en gesê het: "Ag Here, dankie dat ek nie soos daardie sondaar nie. Dankie dat ek nog nie soos hulle is nie. Dat ek soveel beter is." Dan sê Jesus, hierdie man wat homself as sondaar voor God verootmoedig het, hy's huis toe geregverdig. Hy's reg huis toe. Sy hart is reg. Sy verhouding met God is reggemaak, want hy het sy sonde erken en hy het dit bely. Hoe ernstig is jy oor sonde? Ons leef in 'n postmoderne tyd, sê mense waarin daar 'n postmoderne God is wat toegeeflik is, wat nie so ernstig oor sonde is nie. Wat sê ag wat ons is mos maar almal sondaars, mense moet nou nie so in ons moderne tyd so dink oor sonde asof jy nou daardeur gestraf gaan word en asof jy nou daardeur uit die hemel gehou gaan word en asof uh, dit nou alles so verkeerd is. Ons leef in ander tye, in die Bybelse tye, jy weet wat slawerny uh, eh, was was 'n er gebruik geweest. Ons dink nou anders, ons lees nou anders oor slawerny. Ons moet die Bybel anders te leer lees en ons moet dit aanpas by ons tyd en ons moet besef in ons tyd, ons leef in moderne tyd. Hoe wil jy nou praat van 'n duiwel en van God se oordeel oor sonde en 'n hel? Dis nie goed wat nou meer pas by hierdie postmoderne godsdiens nie in sonde. Waar kom jy aan hierdie ding oor die 10 gebooie wat so ernstig is en wat gaan maak dat ons geoordeel word op hoe ons gelewe het en asof God nou nie beweet dat ons is mos maar almal sondaars en hy's 'n genadige God en dit beteken hy sien sonde oor hy is nie so ernstig oor sonde nie jy moet net leer om die Bybel anders te beskou God is 'n God van liefde. God is 'n God van vergifnis. Hy sien alles oor. Hy is nie so ernstig oor sonde nie. En jy moet weet dat eintlik moet ons alles nou herinterpreteer. Jesus het gesê dat die gebooie is alles vervul, die 10 gebooie is vervul in die wet van die liefde. En daarom, man, as dit liefde is, dan is daar nou verskonings mos. Hoe kan jy nou sê seks buite die huwelik is sonde? daar's mos nou liefde daarby. Uh hoe kan jy nou sê uh hierdie man het nou uh, daai geld gesteel? Uh bedoel jy moet nou verstaan dat uh, as 'n mens nie het nie en jy moet jy moet vir oorlewing uh vat by iemand wat baie het en uiteindelik nie eens sal mis nie, dan is daardie nie so erg nie. En jy moet verstaan dat mense wat in hierdie omstandighede lewe eintlik geregtig is om bietjie meer oneerlik te wees of om hierdie geweld te pleeg want hulle moet nou laat blyk hulle is ontevrede en hulle moet hulle stem nou ernstig dik maak en as mense nou sterf as gevolg daarvan dan is dit ook nou maar die prys wat betaal moet word en ons moet weet jy dan begin mense redeneer oor oor reg en verkeerd en dan raak jy verstom om te besef hier's 'n dwaalgees presies soos wat die fariseërs geredeneer het om te sê maar wie sê Jesus is hy hy's nie die Messias nie en daarom moet ons hom doodmaak En dat hulle gedink het, weet jy, God wil hê God sê ons moet hom doodmaak. Ons gaan God behaag deur vir Jesus oor te lewer en uit te lewer en te laat kruisig. Ja, kruisig hom. Dis wat die skrifgeleerdes gesê het. Hulle het geld gevat en met Judas onderhandel om agteraf te konkel en en en Jesus skuldig te kry. Hulle het gedink hulle doen wat God wil hê. Paulus Hy het die Christene vervolg voor sy bekering en hy het gedink hy doen ook reg. Mens moet nou nie dink, mens moet dink oor hierdie goed. Mens moet modern wees in jou denke. Jy moet verlig wees. Jy moet anders dink. Jy moenie die Bybel meer so fundamentalisties opvat nie. Jy moenie dit vat soos dit daar staan nie. Dis tog nie wat God bedoel het dat sonde nou so ernstig is en dat daar 'n hel is en dat daar straf op sonde is en dat daar 'n oordeel is en dat party mense, net die mense wat nou Christene is, hulle sal in die hemel kom nie al die paaye van toegewyde godsdienstige mense en al die paaye wat hulle stap gaan uiteindelik ook in Rome kom. So stap maar jou godsdienstige paadjie. Dis nie te sê dat die Bybel die enigste manier is nie en dat die Christelike godsdienst die enigste manier is nie. Sien nie hoe dat 'n mens mislei kan word en hoe die duiwel genoem word deur Jesus in Johannes 8:44 die leenaar en die vader van die leuen. In hom is daar geen waarheid nie en hy sal julle mislei. En daarom pas op vir die dwaalleraars, pas op vir die dwaalgeeste, pas op vir vir hierdie misleiding. Ons enigste waarborg is as ons 'n objektiewe waarheid het. Want subjektief kan ek as mens vir myself sê dit is so en dit is nie so nie. Maar dit is nie te sê dis by God so nie. Dis nie te sê dis die objektiewe waarheid nie. Elke mens het sy eie waarhede. Elke ketter het sy letter. En elkeen begin om op sy manier die Bybel te wil verstaan want vir my pas dit so en ons moet oor die liefde so dink en ons moet oor die sonde so dink. En dis wat dis wat reg is in ons oë Dis iets sê as jou oor reg is, dat jou subjektiewe waarheid is by God in ag geneem nie, dat dit by hom tel nie, dat dit by God die waarheid is nie. God noem dit dalk 'n dwaalleer. God noem dit dalk afdwaal van die waarheid. Hulle het onlangs het hulle opname gemaak. Dit is my interessant. Ek dink dit was in Amerika gewees. Ek wonder of ons land op dieselfde maar sal wees. Hulle het vir vir jong mense gevra, noem vir my die 10 gebooie op. Hulle kon hoogstens 1, 2 of 3 van die 10 gebooie opnoem. Toe vra hulle hulle noem vir my 10 soorte biere. Hulle kon 10 biere opnoem soos niks nie. Kan jy sien die tydsgees waarin ons is? 10 gebooie tel nie meer nie. Dit is nie meer belangrik dat waar kom jy aan dat daar hemel en hel is? Jesus het jy moet dit anders interpreteer as hy sê hier's 'n smal pad en daar's min wat dit vind en dis die pad na na die ewige hemel en die ewige poorte, maar daar's min wat dit vind en daar's min wat daarin gaan. En die breë pad, dis waar die meeste mense op is en dit eindig in die breë poort by die oordeel van God. Jy moet dit anders interpreteer. Dit kan tog nie so wees skape en bokke skei, hemel en hel nie die oordeel van God. Hoe verstaan jy dit? Wat sê die Bybel? Jy kan mos deur goed te lewe kan jy God goedgesind stem as hy sien hoe jy nou probeer verbeter en hoe jy jouself ophef en aan jou hare optel uit hierdie sonde en jouself ophef en verbeter. Dan kanselleer dit mos nou die ou dinge uit. Jy het mos nou hierdie goeie dinge gedoen en hierdie godsdienstige goed gedoen. God sal dit mos in ag neem. Hy sal dit mos nie teen jou hou nie. Hy sien mos jy het begin regmaak en jy het verbeter en jy het hierdie geld gegee en jy het vir hierdie organisasie ondersteun en jy het goeie dinge gedoen vir mense wat sukkel en in nood is en swaar kry en arm kry. Dink jy God sal dit mos nou opweeg en dan sal die, dit die skaal weer reg trek? Ons weet die Bybel leer iets anders. Ons is sondaars. Ons kom met 'n sondige, selfsugtige geaardheid waar ons ek wil sê hierdie rekenaar waar ons oor God en oor godsdienstigheid wil dink, hy's gebreek. Hy't 'n fout, hy't 'n virus. Hy werk nie reg nie. Sy my maak nie sy somme mee altyd reg nie. Ons moet versigtig wees. Daarom moet ons weet die Bybel waarsku ons ons word in sonde ontvang en gebore en is geneig tot alle kwaad. Dis wat die katekismes vir ons leer, dis wat die Bybel vir ons leer. Die mens kom met 'n sondige geaardheid in hierdie wêreld met 'n sondige neiging. En met sonde moet ons weet sal ons nie in die hemel inkom nie. Kan ek vir jou dit lees wat sê Openbaring 21 hieroor? In hierdie gedeelte uh staan daar vers in die laaste vers in hoofstuk 21 vers 27 niks onreins en niemand wat iets losbandigs en vals doen sal ooit daarin kom nie is nou in die hemel kom nie maar net die wie se name in die boek van die lewe die boek van die lam geskryf is was die boek van die lam die lam is die offer van God sy seun wat vir ons sondige offer is op Golgotha alleen as jou naam in die boek van die lam geskrywe staan sal jy in die hemel ingaan. Hy sê hier vers 27: Niks onreins en niemand wat iets losbandigs en vals doen sal ooit daarin kom nie. Is daar losbandigheid? Is daar valsheid? Is daar sonde in jou lewe? Die Bybel sê jy kan nie daarmee in die hemel inkom nie. Want die Bybel leer van ons God is heilig. God is 'n heilige God wat die sonde haat. Hy's ook 'n jaloerse God wat sê daarmee dat hy jou volkome wil besit en jou nie met die sonde en die vyand wil deel nie. Hy wil jou volkome in liefde aan hom vasbind en nie in liefde aan die wêreld jou mee deel nie. Watter ooreenkoms het lig met duisternis het, sê die Bybel. Watter ooreenkoms is daar tussen Belial en God? tussen die bo bose en die duiwel en God, tussen lig en duisternis. Daar is tog nie 'n ooreenkoms nie. Ons kan nie saam in dieselfde juk trek eers nie. Die Bybel is uitgesproke daaroor dat God sonde haat. Hy's 'n heilige God. En daarom as 'n mens deur al die simboliese dinge van die tempel en die tabernakel kyk, sien hoe gaan dit oor die heiligheid van God en hoe dat Petrus dit ook aanhaal in die Nuwe Testament sê julle moet weet ons moet heilig wees soos wat God heilig is. Ons kan nie in die allerheiligste ingaan met ons sonde nie. Daarom alleen deur die bloed van die lam gereinig deur Jesus kan ons voor God verskyn en is die voorhangsel geskeur en kan ons nou in die heerlikheid by God wees. Verstaan ons wat die Bybel sê oor sonde? God sien dit nie oor nie. Toe Adam en Eva ongehoorsaam was aan God. Ag, nou sal die postmoderne mense, maar ons nou nie so vreeslike verkeerd gedoen, ons nou net daai vrug gepluk en ons nou nie so groot ding nie. Omdat hulle ongehoorsaam was. Deur daardie vrug eenmal te pluk, het hulle sonde gedoen teen God en is die oordeel oor sonde in hierdie wêreld gekom en oor die mensdom en die gevolge van pyn en swaar en elende het deel geword van ons aardse sondige bestaan. En daarom sal hy uit die hemel, ag uit die paradys uitgewerp. En daar 'n engel kom staan met 'n swaard wat vir haar uitgehou het dat hulle nie verder sou sondig deur van die ander boom ook te vat nie. Hulle was ongehoorsaam om te eet van die vrug wat God verbied het. En die gevolge daarvan was die straf van God op sonde. En die gevolge daarvan, dat is dat is dat daar een sou kom wat die slang se kop sou moes vermorsel uit die geslag van hierdie vrou. En uit 'n maagd is Jesus gebore en het die seun van God op aarde geleef en in jou en my plek gesterf op Golgotha en die straf op hom geneem en die oordeel op sonde vir sonde het hy op hom geneem en het hy die straf gedra. Dis die Bybelse boodskap. Dis hoekom Jesus gekom het. Dis waarom hy aan die kruis gesterf het. Omdat daar sonde gedoen is. En as jy nie sonde het nie en jy redeneer sonde weg, sonde gaan nie weg behalwe deur die bloed van die lam, deur Jesus Christus se versoeningsdood aan die kruis van Golgotha. Hy alleen kan ons verlos. Hy alleen kan ons skoonmaak van sonde. Het Jesus die 10 gebooie afgeskrywe? Nee, hy het dit na 'n dieper vlak toe gevat. In die Ou Testament weet ons hoe die 10 gebooie geag is as die riglyne, die grense wat ons sou keer om nie te sondig en te struikel en buite God se wil te beweeg nie. Het God duidelike grense getrek. Alles is nie maar sommer net reg nie. Daar's sekere dinge wat verkeerd is en wat sondig is en wat God sê jy mag nie jy mag nie steel, jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie lieg en valse getuienis gee nie. Jy moet die Here alleen dien, hom alleen gehoorsaam. En jou vader en moeder moet jy eer. 10 gebooie is in daardie in in in die ark, die goue ark wat in die allerheiligste gestaan het. Daar is die 10 gebooie wat God met sy eie vinger vir hulle geskryf en gegee. Dis God se hart. Dis hoe God is. Dis hoe hy dit in in die volk in die sentrum gehou het en dis hoe hy op die ou end ook vir jou en vir my gesê het. Julle weet daar staan geskrywe. Maar ek wil vir jou sê, dit gaan na 'n dieper vlak toe. Jesus het sê daar staan geskryf jy mag nie moord pleeg nie. Maar ek sê vir jou as jy met jou woorde of in jou gedagtes haat teenoor iemand het, dan maak jy daai persoon reeds in God se oë dood. Jy sê jy het nie egbreek gepleeg nie. Maar ek sê vir jou as jy in jou gedagtes plek maak vir onreinheid en onsedelikheid, het jy vir God reeds egbreek gepleeg. Jesus sê nie 'n Jood af 'n titel sal tot nul gaan nie, 'n streepie of 'n kolletjie van my wet en wie iets van hierdie wette tot niet maak, sal teen God te staan kom. Ons mag nie maak asof die God nou anders is, asof hy nie meer teen sonde is nie. Hy het die volk gewaarsku en op 'n dag het die hemele oopgebreek en het die aardse fonteine oopgeskeur en het die watermassa die mense in Noag se tyd vernietig. En is net die ark met Noag en sy mense wat aan God vasgehou het en gehoorsaam was aan sy opdrag en hierdie ark gebou saam met die diere is hulle beskerm en het hulle oorleef. Die res is deur die oordeel getref, so Sodom en Gomorra, deur God se oordeel deur swaal en vuur vanweë hulle sonde vernietig is. So sal daar 'n dag van oordeel oor sonde kom. En die vraag is, is jy gereed? Is jy skoon van sonde? Jesus sê sonde is ernstig. Daarvoor het ek aan die kruis gesterf. En daarvan moet jy verlos word. En dis jou en my boodskap om aan die wêreld te gaan vertel. Ons was sondaars. Jesus het ons verlos. Dis die evangelie. Dis die goeie nuus. En daarom het Jesus vir ons kom leer. Hy het gekom om ons van sonde te verlos. Kom ek lees vir jou net wat staan in Lukas 5 vers 27. Ons lees Daarna het Jesus uitgegaan en 'n tollenaar, 'n sondaar met die naam Leefi by die tolhuis sien sit en vir hom gesê: "Volg my." en hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg en leef hy 'n groot feesmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus en 'n groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit en die fariseërs en veral die skrifgeleerdes onder hulle het by sy disippels gekla gesê waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars toe antwoord Jesus hulle die wat gesond is het nie 'n dokter nodig nie maar die wat siek is Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars. Dis waarom Jesus gekom het. Hy het gekom om sondaars te verlos van sonde. As jy 'n sondaar, erken jy dat jy sonde het? Erken jy dat jy verlossing nodig het? Dan het jy vir Jesus nodig. Dan sal hy jou verlos want hy het juis gekom omdat hy jou liefhet Hy is gespot en genoem 'n vriend van tollenaars, sondaars en prostituie. As jy sonde het, dis vir jou wat Jesus na hierdie wêreld gekom het. Dis vir jou wat hy aan die kruis gesterf het. Dis vir jou wat hy die nuwe lewe wil kom gee. Dis vir jou wat hy wil verlos. Maar dan moet jy erken dat jy 'n sondaar is. Want Jesus het gekom nie vir mense wat dink hulle is gesond nie. Die dokter help die sieke. As jy siek is, kom na Jesus en hy sal jou gesond maak. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek bely en erken dat ek van nature my sonde wil wegredeneer en toemaak en wegsteek en onder die grond begrawe en skyn heilig lewe. Maar Here Jesus, ek erken my sonde en ek wil dit na U bring, ek wil dit oopmaak, ek wil dit uithaal onder die grond. Ek wil dit voor U bring en vir U sê Here Jesus, ek het gesondig. Vergewe my en dankie dat ek weet dat daar by U vergifnis is. Dat U vir my aan die kruis gesterf het. Dat U my sonde op U geneem het. Dat U my so liefhet dat U my straf gedra het. Kom nou in my lewe en vat alles wat sonde is. Ek wil dit nie meer hê nie. Ek breek daarmee. Ek bekeer my tot U en ek draai my rug op U sonde. Dankie dat U my kom vergewe en reinig en skoon maak. Dankie dat U die ou dinge wegvat en alles nuut maak. Dankie dat u ingekom het en my nou vergewe het. Geef vir my u vrede in Jesus naam.